dá único damage ao, a um tanque ou unidades também. Também faz totalmente sentido. Snipe! Vocês conseguem nascer em mim, não, não? Alguém está a ver os aviões? Uh... Ah, Deixa-me olhar. Alguém tá ali um, um, um spot. Estava à espera que eu mandasse a artilharia, o caralho. Vamos para você. Vão matar gente. Nossa, a equipe é muito rápida. Eu só preciso que vocês venham comigo. Eu vou desafiar este três O que é que achas que eu já fazer até agora? Coi... 5 tiros! Oh, olha, eu vou. Ih, bem vida. vida aqui embaixo. Tem dois. Três. E... Quatro. Não consegues ver um cu, eles também não. Engraçado. Ah. sem dúvida. Obrigado. Isto é o então avião, é o avião que está a bater na gente. Matei o avião! O avião. Ei, <laughs> olha aqui! Ah, pois. <laughs>